COVID-19 od decembra 2019. godine mijenja ljudski život na cijeloj planeti. Pandemija nas je zatekla nespremne i na nama je da pronađemo novi način za život, odnos prema drugima i svijetu oko nas. Pa, izolacija nam je donijela neke nove momente, tako da kažem, donijela nam je više slobodnog vremena, donijela nam je više vremena u kojem smo nekako e, sami zajedno sa svojim ukućanima i to je, ja bih rekao, vrijeme u kojem čovjek dodatno može da razmišlja, nije zaokupljen nekim drugim stvarima, dodatno razmišlja o sebi. I mislim da kada to počne, kad se te stvari javljaju čovjeka, onaj, da se pored toga, evo, kod mene lično javila posebna dodatna potreba za određenim, tako da kažem, duhovnim aktivnostima ili e, ibadetima, za dodatnim ibadetima, za dodatnim E, druženjem sa svetim tekstom. Za neke je ovo prilika za doprinos lokalnoj zajednici. U principu ne provodim nešto puno, vremena u, u, u izolaciji iz razloga što je jevrijska opština Sarajevo i jevrijsko kulturno prosvjetno društvo Labeno Valencija odmah po prvom danu a, izbijanja krize u Bosni i Hercegovini organizovala krizni štab koji se bavi u principu e, najviše pomoći članovima jevrijske opštine, jevrijske zajednice Labena Olence, kao i e, ljudima iz e, lokalne zajednice. Muzika i umjetnost su važan dio odgovora ljudi na teške trenutke, koji smo imali priliku vidjeti sa svih krajeva svijeta u vrijeme pandemije. Od prilike nikad mi nije dosadno. Bavim se muzikom još od osnovne škole, tako da mi je puna kuća instrumenta i otac i ja volim muziku pa se tako smjenjujemo sa klavira na gitaru, bubnjeve, kahon i tako da mi pretežno prođe vrijeme u sviranju, čitanju knjiga, članaka, nekad vezanih za, za koronu, nekad e, veze neke teologije korona i tako sličnih članaka, počne to sad aktualno na internetu. Sadašnjost koju živimo treba našu pomoć, kreativnost i vjeru.